bide hontan eh, ikusi nahi dut nola egin bi angelun arteko batuketa edo kenketa. E, hau egiteko oso importantea da leno ikustea e, beste bideo bat nola kopiatzen dien angeluak konpasa erabiliz. E, hemen baditugu bi angelu, alde batetik V angelua, R eta S lerroek osatzen dutena, eta M angelua A eta B lerroek osatzen dutena. Eta e, D e, eh, zuzen erdia arabiliz, P eh, erpinentzat hartuz, egingo dut leno e, bi angelon arteko batuketa, V gehi M, eta gero kenketa egingo dugu e, gogoratu, lehenago ikasi behar dugula nola kopiatu angeluak. Zein da prozesua? Prozesua e, oinarritzen da ba, angeluen kopian. Eta horretarako V e, erpina e, zentrotzat hartuz, trazatuko dut erradio arbitrarioko e, e, arku bat. Hau da, nahi dugun arkua. Berdina egingo dut eh, M eh, lerroan. aprobetxatuko det, ba, barkatu, eh, M angeluan, M erpina zentotxat hartuko dut, eta aprobetxatuko dut, eta erabiliko dut eh, erradio berberako eh, zirkunferentzia edo arkua. Beraz, trazatzen dut. Eta arku berdina, errepikatzen dut, Baya, galdu dut neurria berriro hartu behar dut, hartu behar dut, kontuz horrekin, bale, e, men hartu dut berriro neurria, eta orain errepikatuko dut arkua, baina P zentrotzat hartuz. E, markatutako bi arkuetan, lau puntu lortu ditugu, e, izena jarriko dizkiet, apuntua, B puntua, C puntua, eta de puntua. Eta orain batuketa egiteko kopiatuko ditut angeluak bat bestearen ondoan. E, horretarako, aprobetsatuko dut e, hemen markatutako e, zirkunferentzia edo arkoa, hemen ere beraz lortu dut puntu bat, e, eta deituko, deituko diot puntua. Beno, ba orain mugitu behar dut konpasa e, B edo A puntua hartuko dut zentotxat eta A B distantzia hartuko dut konpasarekin beraz orain kopiatuko dut angelua baina ingoduan da mantenduko dut distantzia hori, hartutako distantzia, AB distantzia, eta E puntua zentrotzat hartuz, AB erradioko zirkunferentzia bat, edo arku bat, trazatuko dut. Lortu dut eh, beste puntu bat, eh, F puntua izango da, eta, Orain, markatuko detemen trazatu dudan angelua. Hau da, angelua hau V erpineko angeluaren kopia bat da. Beraz, orain egin behar dudana da, jarraitu behar duet kopiatzen M erpineko angelua, baina eh, honen e, ondoan. Horretarako, ja lehen hasierako arkoa trazatu dut, aprobetsatu dut eh, hasieran e, eh, e, arkoa trazatzeko, hartzen dut berriro konpasa, eta CD distantzia hartuko dut konpasarekin. Hola. Konpasa F puntua eramango dut, eta jarraian, Eh, hasierako beste angeluaren jarraian trazatuko det F zentro txatartuz e, C D erradioko zirkunferentzia bat. Lortuko dut beste puntu bat da kasuntan dituko diot E puntua perdon e, G puntua beraz vale orain, begiratu nola nik jarri dudan e, angelu bat bestaren onduan. Beraz, orain, marrasten baldin badet, edo elkartzen baldin baditut, G eta P puntuak hemen errepikatzen dira V angelua G, M angelua. Beraz, batuketa egin dut. Vale? Bat bestearen ondoan kokatu ditut eta nobrabide berdinan ireki ditut angeloak. Hau da, e, ordulariaren horratzen alde e, zentzu berdinan irekiko ditut. Zegertatzen da, beste aldera irekitzen baldin badet angeluren bat. kasu hontan, e, lehenengo angelua e, V erpinekoa hemen badaukat, baina imaginatu beste aldera eramaten dudala e, bigarren angelua, hau da ordual, e, ordulariaren horratzen kontra irekitzen baldin badet angelu hori. Hau da, gogoratu, konpasan badaukat CD neurria, beraz, berriro F zentrotzat hartuko dut, baina beste aldera eramango dut arkua. F zentrarekin, CD erradioarekin, baina kasuntan irekiko detarkua ordulariaren e, orratzen kontra. Beraz, e, beste puntu bat lortu det, H izenegoa, eta orain ikusten det, e, elkartzen baldin baditut, H eta P puntua, hau, e, kasu hontan, V erpineko angeluari kendu diot M erpineko angeluaren neurria. Hau da, egin dudana hemen da kenketa bat. V angelua, ken M angelua. Bale, eskerrik asko, e, dozen galdera, eh, egin lasai.